Assalomu alaykum, qadrli YouTube ahli. Sizlar bilan Shohdor YouTube kanali bo'lyapti. Mana oddiy cho'nqovuzda chalishga harakat qilamiz. Sizlardan like va podpiska bo'ladi. Qo'ldan kelgancha chalib berishga harakat qilamiz. Qani ketdik.

juda qiyin hamma narsaning ham o'z qiyinchiligi bor deganda buning ham chalishining o'z qiyinchiligi bor ekan albatta sizlar ham olib chalib ko'rishlaringiz mumkin lekin yaxshi narsa ekan hammaga ayiq papisgani ayamaymiz qani ketdik